नाम श्याम देव हजारों मैं भजन बली का क्या कहना देव क्या कहना साहिल के पति का गाजत है ना दुनिया में दुनिया में कबली दुनिया है बजरंग कबली का क्या लक्ष्मण जी के होते हुए जी मौर संजीव पूरे राम गए परिवत को परिवत को परिवत को बता

जय राम जय राम दीवाना का कहना बुलाओ जमाना का कहना जय राम दीवाना का कहना बुलाओ जमाना का कहना इनके भक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनके भक्ति का क्या कहना इनकी गलती का क्या कहना दुनिया में दुनिया में देव हजारो है बजरंग कहना देव हजारो है बजरंग बजरंग की ना ना ठीक है एकदम देख पा रहे हो बिल्कुल बन पा रही माँ अंजनी के लाल थोड़ा ध्यान दीजिए पूरे ध्यान दीनदास का कल्याण कीजिए जय ध्यान दीनदास का कल्याण कीजिए माँ अंजनी के लाल जनीत लाल तो राज दिए दे दान देश काज का कल्याण के लिए दे कल्याण कल्याण की लिए सदा कल्याण की लिए कल्याण के लिए सदा कल्याण की लिए हाँ

सीताराम ताज नहीं वाला फोन रहते सदा में आप नाम नाम में मगन रहते सदा है आप नाम नाम में मगन कहने लगी है आप श्री राम की लगन अपने भाव भक्त कमलदान दीजिए भगवान के दास का कल्याण कीजिए जान के दास का कल्याण कीजिए पैरों में बांध घूम उखड़ता ले हाथ ले पैरों रात घूमर हर काल रात में कीर्तन में आप नाचते सबका साथ में कीर्तन में आप नाच काल थोड़ा ध्यान ध्यान देन दास का कल्याण कीजिए ध्यान दिए दास का कल्याण कीजिए सेवा करूँगा आपके गुणगान करूँगा सेवा करूँगा आपके गुणगान हरे हो गया अरे और Thank you. Verde. tình duyên đó ê, ê, ê, cho cô đi đường thời nào đi thơ संसार भवन उम्हरो

भिखगा मेरा डोभाजी जो आला कर भिखगा मेरा डोभाजी जो आला कर हनुमान मारो बेरो पार लगा प्रभु इतना नहीं विचारो गलती मेरी सुधारो प्रभु इतना नहीं विचारो गलती नारी सुधारो दीदी माता दीदी माता भुला दी

গেলো মর গেলো আর লাগাতে গো আমার ভুলে নির্ভুল शिव समान दादा नहीं रूप देवी नारणिहार ला बिना सुन डमरू दिल से न भुलाना तू सबूत बुरारी की

Give it to me, oh,

She you, still

बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः किस्मत के भरोसे कर्मों को जा तू किस्मत के भरोसे कर्मों को जा तू दो दिन की जा तू की

खबर हुआ मेरे को दिल से

American jihadists तेरी शरण के पानी को आँखों से लगाना तो सुचरण के पानी को आँखों सुन जब भगवान को दिल से न बुलाना तू भगवान को दिल से न बुलाना भूत पुरानी थी पुरानी थी आरती जाना शंकर भगवान की ओ भोला भोला ओ बम बम भोला मैं तेरे बार ढोल आता रहूं आता रहूं भोला ओ कंबा भोला भोला ओ कंबा भोला भोला